no such thing as chance. No hay mm, chance o azar. Or, or, luck. O suerte. Or good fortune and bad fortune. O buena Fortuna, o mala fortuna. Everything that seems to happen. Todo lo que aparentemente está pasando ya. In form. En la forma. Is the result of belief. Es el resultado de las creencias. And decisions. Y de las decisiones. Yeah. Every joyful experience. Toda experiencia dichosa. Every sad experience. Toda experiencia triste. Every experience of health. Toda experiencia de salud. And disease. Y toda experiencia de enfermedad. None of it is random. Nada de eso es al azar. It's all being generated from consciousness. Todo esto está siendo generado en tu conciencia. And now they are discovering this. Y ahora están descubriendo esto in quantum physics. Eh, con la física cuántica. Now they have scientific evidence. Ahora tienen evidencia científica. That supports consciousness research. Que apoya las decisiones de la conciencia. They, they see that the mind is so powerful. Pueden ver que la mente es tan poderosa. That it is generating an que environment. está generando un ambiente. Based on thoughts. Basado en los pensamientos. And this is what the saints have talked about. Entonces, esto es de lo que hablan los santos. So even within this world, Entonces, ahora en este mundo, the way that your life goes el mundo, eh, la forma en que se mueve tu vida, is part of a destiny. forma parte del, del destino. When people feel deja vu, Cuando la gente siente un déjà vu de que ya vivió esto antes, and they say, "Hmm, I have been in this situation siente, yo he estado en esta situación antes, It is very familiar. Es muy familiar esta situación. It's just come around on the script. Simplemente es que el, el, lo que ya estaba escrito está regresando. Yeah. And it's as if you've seen it before. Es como si ya lo hubieras visto antes. You say, I was here before. Yo estuve aquí antes. And it's because Eso the, se debe the beliefs just play out a que over and over. las creencias ocurren y se manifiestan una y otra vez. Through history. a, a lo largo de la historia. One time you can perceive that you're a victim. Una vez tú puedes percibirte a ti mismo como víctima. Another turn you can seem momento, to be the victimized. aparentemente tú eres el victimario. But they're both misperceptions. Pero ambas son percepciones erradas. Time seems to be linear. El tiempo parece ser lineal. It seems to move forward. Parece que se moviera hacia adelante. But really it's going backwards. Pero en realidad está yendo hacia atrás y cada vez que tú perdonas tus errores, estás dando un paso hacia atrás, hacia el origen, hacia donde el tiempo aparentemente comenzó. Pero cuando llegas al principio de todo, Jesús dijo, soy el alfa y el omega, And then time disappears. Y ahí es donde el tiempo desaparece. And there are no more lessons. Y ya no hay más lecciones. Some of you have heard of parallel universes. Algunos de ustedes han oído hablar de universos paralelos. It's really all happening simultaneously. Realmente está pasando todo simultáneamente. But the ego doesn't like this. Pero al ego esto no le gusta. It wants to make it into a long line. El ego quiere hacer una larga línea para que parezca que pasa a lo largo de millones de años. Pero si tú estás dispuesta, puedes recortar el tiempo para todos. Cada vez que tú experimentas un milagro, le ahorra tiempo a todos. Porque todos estamos conectados. Así que, esto es una forma muy poderosa Uh, de servir a toda la humanidad. Aprendiendo a perdonar.